የፍቅር መልስ ነው ዜማዬ ማህሌት መቆም ስራዬ ኧረ አይሰለቸኝም ላፍታ ስምህን መቀደስ የኔ ጌታ የፍቅር መልስ ነው ዜማዬ ማህሌት መቆም ስራዬ ኧረ አይሰለቸኝም ላፍታ ስምህን መቀደስ የኔ ጌታ ለውለታ መላ ሲሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁኝ ለፍቅር ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁኝ ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ አይገልጽልኝም ሌላም ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝም። ሌላም ምለው የለኝም ቋንቋ አይገልጽልኝም። ሌላም ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝም። ለውለታ ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁኝ ለፍቅር ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁ። ሌላ ምልው የለኝም፣ ቋንቋ አይገልጽልኝም። ሌላም ምለው የለኝም፣ ቃላት አይገልጽልኝም። ሌላ ምልው የለኝም፣ ቋንቋ አይገልጽልኝም። ሌላ ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝ ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ ያይገልጽልኝም ሌላ ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝ ሃሌሉያ በዚህ ከሰዓት ምስጋናን ይዞ የመጣ ወደዚህ ጉባኤ ተደርጎልኛል የሚል አንድ ሰው በልልታ በጭብጨባ ጌታን ያከብረዋል። ክብር ይሁንልህ ምድር ልልትበል ሰማ ክብር ተጠቅልሎ ወደ አርያም ይግባ ምድር እልል ትበል ሰማይ አስተጋባ ክብር ተጠቅልሎ ወደ ለውለታ ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁን ለፍቅር ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣ። እስቲ ከኔ ጋር በሉት ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ አይጽልኝም ሌላ ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝ ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ አይገልጽልኝ ሌላ ምለው የለኝም ቃላት ኦ ሌላ ሌላ ሌላ ምለው የለኝም ሌላ ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝም ሌላ ምለው ቋንቋ አይገልጽልኝም ሌላ ምለው የለኝም ቃላት ያይገልጽልኝ! የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይ ለሚሻ እኔ አለው በእውነቱ አልተቆለፈም የይቅርታ ደጆ ዛሬም ይራራል ምህረቱ ያቆመው አንድ ሰው የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይ ለሚሻ እኔ ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም የቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራ ላመነ እጆች ከፍ ይበል ውስጥ ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ይላል። ሃሌሉያ! አጋዥ ስላለን፣ ደጋፊ ስላለን፣ አንድ ብቻውን የሚረዳ እሱ ስላለ በሕይወት አለን። ሃሌሉያ! የፍቅር መልስ ነው ዜማዬ ማህሌት መቆም ስራዬ ኧረ አይሰለቸኝም ላፍታ ስምህን መቀደስ የኔ ጌታ አቤት አቤት አቤት የፍቅር መልስ ነው ዜማዬ ማህሌት መቆም ስራዬ ኧረ አይሰለቸኝም ላፍታ ስምህን መቀደስ ጌታ ለውለታ ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁኝ ለፍቅር ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ጠላታችሁ ግራ ይግባው፣ አመስግኑ በዚህ ከሰዓት ለውለታ ምላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁ ለፍቅር መላሽ ይሆን ዘንድ መዝሙር ይዤ መጣሁ ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ አይገልጽልኝም ሌላ ምለው የለኝም ቃላት አይገልጽልኝም ሌላ ምለው የለኝም ቋንቋ አይገልጽልኝም፣ ሌላ ምልው የለኝም። አንድ ሰው ድምፁን ከፍ አድርጎ ሌላ ምልው የለኝም፣ ሌላ ምልው የለኝም። አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄ ነው አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄ ነው የስኬቴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬ ሃሌሉያ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬ እኔ ያልዘመርኩ ማን ይዘምራል? ይዘምርል እንደኔ ያለው ልጄ ነብል ስለረዳኸው ይዘምርል እንደኔ ያለው የኔ ነብል ይሁንልን። ጭብጨባችን ላንተ ነው ኢየሱስ። እጆች ከፍ ይበሉ እስቲ ሃሌሉያ